စဉ်ကတော့ကျမတို့ဒီနေ့ဒီတော်လန်ရေးမှာကိုယ့်အိမ်ထဲကပတ်စံတစ်ချက်မှစိုက်ထုတ်စရာမလိုပဲနဲ့ဖုန်းလေးကြည့်ုံနဲ့ရင်ဒီတော်လန်ရေးမှာတထောင်တာကနေပြီးတော့ဝင်ဝင်ရှာပေးနိုင်တယ် click to donate ဆိုတဲ့အစီအစဉ်လေးကိုရှင်းလင်းပြောကြားပေးပါရန်အမမတသေးနဲ့အတူကိုမိုင်းမျိုးဆက်အားဖိတ်ခေါ်ရပါတယ်ရှင်ဘလောက်ထိရုပ်မာနေတယ်ဆိုပြီးတော့သတင်းစာတွေထဲမှာလိမ်ညာထားတဲ့အလိမ်ညာတွေကိုဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကပြောင်းပြန်ဖတ်နေပါတယ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင် ကျမတို့တော်လန်ရေးအတွက်လုပ်တဲ့ရံမုံငွေပွဲတွေအများကြီးရှိခဲ့ပါတယ်။ဖြည်းဖြည်းနဲ့လူတွေလည်းပြင်းလာကြပြီလို့ထင်တယ်နော်။ဆိုတော့ခုကျမတို့ကတော်လန်ရေးအတွက်ငွေဘယ်လိုရှာမလဲလို့အများအားပဲကျမတို့စဉ်းစားခဲ့ရပါတယ်။ဆိုတော့အခုနောက်ပိုင်းဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ဒီရံမုံငွေပွဲတွေလုပ်တဲ့အခါမှာလည်းလူတွေကအာပင်ပန်းလာကြပြီလို့ထင်ပါတယ် အဲ့တော့ကျမတို့တွေဘာတွေဆက်လုပ်ကြမလဲပေါ့နော်ဆိုတော့ကျမတို့မပင်ပန်းပင်းနဲ့လွယ်လွယ်လေးနဲ့ပတ်စံရှာလို့ရတဲ့နည်းလေးတစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ click to donate ဆိုတဲ့ software လေးကို down ပြီးတော့မှကျမတို့တနေ့ကိုအချိန်15မိနစ်နိုင်ဝက် clip ပြီးတော့ဝေရှာပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျမတို့ပထမနှစ်တွေတော့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ clip ပြီးငွေရှာခဲ့တဲ့ဝင်ငွေဟာတစ်လကို3900 အထိရရှိခဲ့ပါတယ်ဒါကျွန်တော်တို့လူဦးရေ9000 6000နဲ့ကလစ်ခဲ့တာပါ software တစ်ခုလေးရဲ့ဝင်ငွေဟာတစ်လကို3000ရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အခုဆိုရင်တော့မြန်မာပြည်မှာအခုလိုမျိုးဖြစ်နေတဲ့အဲကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့အနေအထားရကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့အခြေအနေရမြန်မာပြည်ကလူတွေကလစ်ဖို့ အဆင်မပြေကြတော့ဘူးသူတို့ရဲ့ဖုန်းထဲမှာ software တွေထည့်ထားဖို့အဆင်မပြေကြတော့ဘူးဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဖမ်းနေတယ်ဆိုတော့သူတို့ရဲ့ဖုန်းတွေနဲ့အလုပ်လုပ်လို့မရတော့တဲ့အခါမှာကျမတို့ပြပကအင်အားကိုပဲအားကိုးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ပြပရဲ့အင်အားပါလာဖို့အတွက်ကျမတို့ဒီကလစ်တဲ့ဒီမောင်လေးလူဦးမောင်နဲ့ကျမစကားလေးနည်းနည်းပြောချင်ပါတယ်ဒီကလစ်တဲ့အကြောင်းလေးတွေကျမတို့ဝင်ငွေဘယ်လောက်ရခဲ့တယ်ထွက်ငွေဘယ်လောက်ရှိခဲ့တယ်ဘယ်လောက်ထိကျမတို့ဒေါ်လာရေးကိုထောက်ပံ့နိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတာလေးကိုမောင်လေးမင်္ဂလာပါ ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာပါဆိုတော့အခုပေါ့နော်အရင်ဆုံးကြီးမောင်လေးကဒီဒီ click click တူလူနေမှာဟိုဥဆောင်နေတဲ့လူတယောက်ဆိုတော့အဲပထမတော့မောင်လေးတို့ရရှိခဲ့တဲ့ဝင်ငွေလေးဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတာချက်လောက်ပြောပြလို့အောင်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့ဒီ click ကတင်းကိုစပြီးတော့ဖွဲ့စည်းရင်းတဲ့အချိန်တော့ကျွန်တော်တို့သိခဲ့ရပါတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာငွေနဲ့တက်မှတ်တဲ့ software တွေကတည်င်းဆိုတဲ့ software တွေရှိတယ်ဒီ software လေးမှာဆိုရင် ကျွန်တော်တို့မြန်မာငွေနဲ့တရက်ကိုတင်900လောက်ထိရခဲ့တယ်တရက်ဝင်ငွေကိုဒါပေမဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်ကျွန်တော်တို့တင်90လောက်ပြီးပြန်ကျသွားတယ်ကျွန်တော်တို့ပြည်တွင်းမှာကလစ်ဖို့အရာခက်ခဲပြီးလောဝဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တော်လရေးကာလအကြီးကတနည်းကျော်နှစ်နှစ်ဖြစ်လာပြီဆိုတော့လူတွေရန်ပင်မှသွားကြတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ပြည်တွင်းမှာအင်တာနက်လိုင်းတွေလောဝခက်ခဲသွားကြတယ် ဒီလိုမျိုးခက်ခဲသွားတဲ့အခါမှာပြည်တွင်းကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကလစ်ကတင်ပြီးတရားရှင်းချပါတယ်အဲအကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ဒီပကိုလိုချဲ့မယ်ဆိုပြီးတော့အခုဆိုကျွန်တော်တို့လက်ရှိမလေးရှားကလစ်ကတင်ဆိုပြီးတော့ဖွဲ့စည်းလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့အခုကျွန်တော်တို့ဒီမလေးရှားကလစ်ကတင်ဆိုတာဒီနိုင်ငံမှာပဲပထမအဆုံးဖွဲ့တည်လိုက်တဲ့တင်နေတဲ့တင်ဟောကျွန်တော်တို့ရဲ့မှာလည်းပိတ်ပြီးပြီးရှိတယ်ဒီလိုမျိုးပိတ်ပြီးပြီးမှာလာရောက်ပြီးတော့စုံပြီးဆက်သွယ်လို့ရတယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဝင်ဝင်ပိုင်းလေးဆက်ပြီးတင်တယ်ကျွန်တော်တို့အရင်တော့က ဒေါ်လာနဲ့အမေရိကန်ဒေါ်လာနဲ့သတ်မှတ်တဲ့ဒလာကိုကျွန်တော်တရားရဲ့ဒလာရဲ့ဝင်ငွေများများတော့9000လောက်ရခဲ့တယ်အခုနောက်ပိုင်းကျတော့အဲ့လိုမဟုတ်တော့ဘူးကျွန်တော်တို့သုံးပုံပုံတစ်ပုံလောက်ထိရွတ်ကြပါနေတယ်ကျွန်တော်တို့အရင်တော့3000လောက်ရခဲ့တဲ့ဟာမှာ9000လောက်ရခဲ့တဲ့ဟာမှာအခုဆိုကျွန်တော်2500တော့မပြီးတော့ဘူးဗျာအရင်တော့3000လောက်ရခဲ့တဲ့ software မှာအခုဆိုကျွန်တော်2000မရတော့တဲ့အမေရိကန်ဒေါ်လာနဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဘာလို့လဲကလစ်ကတင်းလို့ပြီးနေဝါလို့ ကျွန်တော်တို့ကအခုဒီဝဲမှာရှိနေတဲ့အကိုရီးယားဘာတွေနေနေရထပ်ပြီးတော့ဝင်ရပေးမယ်ကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့လာရောက်ကလစ်ပေးမယ်ဆိုရင်ဒီဝင်ဝင်အားတွေကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ဖြည့်တင်ပြီးလို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့မြေပြိုတိတိကျကျထောက်ပို့ပြီးလို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့တရားထောက်ပို့နေဆိုတာအချိန်ကြီးကျွန်တော်တို့အရင်ပြင်ပတော့တာမဟုတ်ပါဘူးအခုအကိုတို့အမားတို့ကိုယ်ပိုင်အချိန်လေးတွေနေရတယ်ကျွန်တော်တို့ Facebook ကြည့်တဲ့အချိန်လေးတွေ TikTok ကြည့်တဲ့အချိန်လေးတွေနေရတယ်ကျွန်တော်တို့15မိနစ်တိုင်းဘယ်လောက်ပဲပေးလိုက်ပါကျွန်တော်တို့ထိထိရောက်ရောက်ထောက်ပို့ပြီးသွားနိုင်တယ် ကျွန်တော်တို့အချိန်တွေအများကြီးမတောင်းပါဘူးတရက်ကို15မိနစ်နိုင်ွက်ဒါလူတဲ့လူတဦးတယောက်ချင်းရဲ့ကိုယ်ပိုင်အချိန်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီလောက်တွေပဲတောင်းပါတယ်တကယ်လို့ပေါ့နော်အကိုတို့မှတော့ဒီစိတ်ဝင်စားတဲ့ဒီညမှာပါဝင်ခြင်းနဲ့ဆိုဒီမှာကျွန်တော်တို့ကလေးကတင်နေပါဘူးနော်ဒီလိုလူကြီးလေးချက်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပေးပြီးလေးပါကျွန်တော်တို့တခါကြီးကြီးညာပေးမယ်ဗျဟုတ်အာဟွာပေါ့နော်ဘာလို့ကျမတို့ဒီကလစ်ကာတင်းကိုဖွဲ့စည်းပြီးတော့ကျမတို့အဖွဲ့အစည်းနဲ့တေးတေးချာချာလုပ်နေရလဲဆိုလို့ရှင် ဒီ clicker အင်အားရော့သွားတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝင်ငွေရော့သွားရုံတင်မကပဲနဲ့ဒီ software တွေကဖြတ်ပစ်လိုက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျမတို့လူဦးရေဝင်ကြည့်တဲ့ဝင် click တဲ့လူဦးရေနဲလေလေကျမတို့ရဲ့ရမုံငွေအတွက်တော်လန်ရေးအတွက်ရမုံငွေဟာရော့နဲလေလေဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့မြန်မာပြည်ကအင်အားရော့သွားတဲ့အတွက်နိုင်ငံသားမှာရှိတဲ့လူတွေကတစ်နေ့ကိုအချိန်15မိနစ်လောက်လှူပေးပါလို့မြင့်တာရက်ခံပါတယ်။အချိန်15မိနစ်10မိနစ်လှူပေးရုံနဲ့ကျမတို့တွေ အာကျမတို့တော်လန်ရေးအတွက်အများကြီးအထောက်အကူပြုပါတယ်။အော်မော်လင်းမိုင်းမျိုးဆက်ကတစ်ချက်လောက်ပေါ့နော်ကလစ်ကာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုတိထားတဲ့အချက်လေးတွေထိရောက်တဲ့အာထိရောက်ပုံလေးတွေကိုတစ်ချက်လောက်ပြောပြပေးပါဦး။ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့ဒီကလစ်တို့တော်နေနဲ့ပတ်သက်လို့ပေါ့နော်ဒါဟိုကျွန်တော်တို့မြန်မာလူမျိုးတွေကိုတော်တော်တိတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရှင်းပြကြမလို့လို့ထင်ပါတယ် ဟိုရှင်းပြရမလို့ဆိုတာဒီအောင်ဘယ်လိုကလိရမယ်ဆိုတဲ့ပုံစံကိုပြောတာမဟုတ်ဘူး click to donate လို့ပြောလိုက်တာ ਨੇ ဘာမှမသိပြင်မဲ့အဲ့ဒီစကားလုံးတော့ကြားဖို့ပဲထင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ဝင်ပြီးတော့မကြည့်မိတာမလုပ်မိတာပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အများစုကတော့တင်ကြတယ်တရားမှာ80ရာခိုင်နှုန်းကတော့ click to donate လို့ပြောလိုက်တာ ਨੇ အဲ့စလုံးသိအများစုသိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ click to donate ကိုဝင်ပြီးတော့မလုပ်ဖြစ်တာဖြစ်ပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တွေကဒီ သွေးထူထူလေးနဲ့ပတ်သက်လို့အခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမလေးရှားနိုင်ငံအခြေစိုက်ပုံစံမျိုးနဲ့ဒါကအာ online မှာ software တစ်ခုကိုမြည်သူမဆိုဝင်ရောက်ပြီးတော့ click လို့ရတဲ့ software တစ်ခုကိုမှကျွန်တော်တို့ကအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုအဖြစ်ပုံစံအသွင်ပြောင်းပြီးတော့ကျွန်တော်မလေးရှားနိုင်ငံအခြေစိုက်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာသွားနေတဲ့ fundraising အဖွဲ့ဒီပုံစံမျိုးကျွန်တော်တို့အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဖွဲ့ထားပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့ဖွဲ့ဒီလိုဒီလိုအဖွဲ့ကိုဘာကြောင့်ဖွဲ့ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေ အခုဆိုလို့ရှိရင်ပြည်ပနိုင်ငံတွေကပါထောက်ဖို့တသားဖြစ်ခံယူပြီးကျွန်တော်တို့ထောက်ဖို့ငွေတွေလာစီကြီးတွေပုံမှန်ပေးသွင်းပြီးသွားနေပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဆိုလို့ရှိရင်အကြောင်းရှိပါဆိုလို့ရှိရင် ringgit 100ဝန်းကျင်နဲ့လက်ပတ်နေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ ringgit 100ဝန်းကျင်ကကျွန်တော်တို့တလလုံအားခံတွေကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ချွေးနှဲစာတွေကနေပြီးတော့ဖဲ့ပြီးထောက်ပံ့လိုက်ရတာဒါကကျွန်တော်တို့ရဲ့ချွေးနှဲစာတွေကထောက်ပံ့လိုက်ရတာသို့ပေမဲ့ဒီ click to donate ဆိုတဲ့ဒီ software တစ်ခုကိုအသုံးပြုပြီးတော့ ဒီ online မှာနေကျွန်တော်တို့ရဲ့အချိန်လေးတစ်နေ့ကို15မိနစ်နာရီဝက်ပေးလိုက်ရုံနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ထောက်ပို့ငွေတွေကအဲ့ဒီ ringgit တရာထဲပိုသောထောက်ပို့ငွေကိုကျွန်တော်တို့ပေးနိုင်ပါတယ်ဒီဟာလည်းဘာမှအပန်းကြီးတာမဟုတ်ပါဘူးအခုကျွန်တော်တို့ရှိမှာအတွေ့အကြုံလေးတစ်ခုပြောပြမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ click to donate ရဲ့အဖွဲ့ကိုခေါင်းဆောင်သူအဖြစ်ကျွန်တော်တာဝန်ပေးထားတဲ့တယောက်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့မှာဖုန်း6လုံးသုံးတယ် ဖုန်းခုနှလုံးသုံးတယ်သူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဖုန်းတစ်လုံးကသူ့ပါစင်တဲ့အတွက်သုံးတယ်ပြီးဖုန်း၆လုံးသုံးတယ်အဲ့ဒီဖုန်းတွေကဖုန်းတစ်လုံးရဲ့တန်ဖိုးကို ringgit 300 350 400ပေါ့နော်ဒီဝင်းကျင်ပဲရှိတယ်လစဉ်တိုင်းဖုန်းဖုန်း၆လုံးကိုခုံပေါ်မှာတင်ပြီးတော့အလုံးကပြန်လာတာနဲ့အဲ့ဒီဖုန်းတွေကိုအကုန်ဖွင့်ပြီးသုံးတယ်ဆိုရင်ဒီဖုန်း၆လုံးကိုသုံးတဲ့ line ကောင်ဘယ်ကသုံးတာလဲကျွန်တော်တို့မလေးရှားနိုင်ငံမှာနေကြတဲ့လူတွေအားလုံးသိပါတယ်ယူမိုဘိုင်းစင်ကတ်ကို ringgit 30ထည့်လိုက်ရုံနဲ့ဖုန်းသုံးလုံးလောက်ကတော့ကောင်းကောင်းဆွဲလို့ရပါတယ် ဘုံသုံးလုံးလောက်ကတော့ဆွဲရကောင်းအောင်တွက်လို့ရပါတယ်ဆိုတော့ဖုံးချောင်းတော့ယူမုန်ကိုင်းကက်နှစ်ကက်လောက်သုံးရင်းဂစ်60အသုံးပြုလို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့လူတယောက်ကတလားကိုမြန်မာငွေ10သိန်းအထက်ထောက်ပံ့နိုင်တာသူပေးလိုက်တဲ့အချိန်ကလည်းအများကြီးပုံဖုံးချောင်းလုံးတန်းစီထားတဲ့အတွက်15မိနစ်မိနစ်20ဆိုရင်ဖုံးချောင်းလုံးနဲ့တွက်ကြည့်ပေါ့ဗျာဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးတော့ဘယ်သူမှမလုပ်နိုင်ဘူးသိကြတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်လက်ထဲမှာခြင်ထားတဲ့ဖုန်းတစ်လုံးနဲ့ပဲလုပ်မယ် အဲ့ဖုန်းတစ်လုံးနဲ့ပဲလုပ်မယ်ကျွန်တော်တို့အလုံးကပြန်လာတယ်ဟုတ်တယ်မအားဘူးကျွန်တော်လိုက်တော့ချိန်မပေးတာပြဿနာမရှိဘူးကျွန်တော်သမင်းချက်ရင်းချက်ချက်ပါပဲအဲ့ချက်တဲ့ချိန်မှာအဲ့ဒီဖုန်းကိုဖွင့်မယ်ဖုန်းလေးကင်ပြီးတော့ဗျာတငယ်ချင်းပေါင်းသိနေကိုကောင်လေးတွေကောင်မလေးနဲ့ကိုချစ်သူနဲ့လာမှာပဲချက်ရေးပြောင်းနေတာထပ်ဖုန်းပြောင်းပါလား သိကြပါတယ်အဲပြောလို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်ကြီးကမှခဏတာလေးပါကျွန်တော်တို့သမင်းနေဟင်းနေချက်နေမယ်သို့မဟုတ်ကျွန်တော်တို့အခြားသော TV ဇာတ်ကားကြည့်မယ်အဲ့ဒီအချိန်လေးမှာဒီဖုန်းလေးကိုဖွင့်ဒီ software လေးကိုကျွန်တော်တို့ခဏတာလေးပဲအသုံးသူ့အမြဲတမ်းကြည့်နေတဲ့ခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့မိနစ်ပိုင်းစက္ကန့်ပိုင်းကြီးပဲဒီနေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့ဟိုခဏလေးအချိန်လေးပေးလိုက်ရုံလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ထောက်ဖို့ငွေကစောနကျွန်တော်တို့ချွေးနှဲစာတွေနဲ့သွားထားတဲ့ ringgit 130ဆိုတဲ့100 130ဆိုတဲ့နှုန်းသားထက်အများကြီးပိုတော့ထောက်ပံ့မှုကိုပေးနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တွေအာမလေးရှားနိုင်ငံခြေဆိုင်ပုံစံမျိုးနဲ့ fundraising အဖွဲ့ပုံစံမျိုးကျွန်တော်တို့ဒီ Click Donate ကိုအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဖွဲ့လိုက်တယ်အဲ့ဒီအဖွဲ့မှာအာဥဆောင်သူတာဝန်ခံနဲ့သူရဲ့လက်ထောက်လက်ထောက်ပြီးစီစီရင်မှုတွေအစရှိစီယုံရင်မှုတွေပါခန့်ပေးလိုက်တယ် အဲ့ဒီ click to donate ဆိုတဲ့ online က software ကြီးကိုပဲကျွန်တော်တို့က fundraising အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့အမှတ်လိုက်တယ်အခုလက်ရှိဒီမှာရှိနေတဲ့ဒီနေ့ဒီဒီမှာလေးတွေဆိုလို့ရှိရင်ဒါဒီနေ့သူတို့တွေဆိုလူခွက်ထက်တာအခြားသောအခြားနေရာကရမဝေရှာပွေးဘောလုံးပွဲတွေမှာလည်းသူတို့လူခွက်ပြီးသွားနေကြတယ်ဆိုတော့သူတို့ online မှာတော့ဒီ Facebook page လေးဖွင့်ထားပါတယ်ဒီ page လေးကိုတော့ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်လည်းဆက်ပြီးပြောပြပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကြောက်ရတာတဲ့ app တက်တွေကိုနောက်နောက် online မှာဒီ video clip လေးကိုကြည့်ရှုနေတဲ့ အဲညီကောင်မောင်မတွေအားလုံးတော့ကျွန်တော်တို့တနေ့ကို15မိနစ်လောက်ကလေးတော်လှန်ရေးအတွက်မျက်စိအာရုံလေးပေးလိုက်ပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကလစ်တူတူနီးကလေကျွန်တော်တို့လူဦးရေ2000ကလစ်တာတရက်ဝင်ငွေ3200ရှိပါတယ်တရက်တည်းဝင်ငွေပါနော်အခုဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ပွဲလုပ်တယ်ဆိုရင်ဒီလိုမျိုးလူလာပုံမျိုးနဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့အရင်အောင်ရှုံးပါသေးတယ်နော်ကျွန်တော်တို့အမှန်တော့ရန်ပုံငွေရဖို့အတွက်ပတ်စံရှာတာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ ကျမတို့ပတ်စံရှုံးသွားပါတယ်เนาะကျမတို့ဒီလိုမျိုးလူအင်အားနဲ့ဆိုပတ်စံနဲ့ရှုံးတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျမတို့လူတွေကလေပန်းဝင်ကန်နီးရင်ပန်းကြပန်းတက်ကြပန်းဝင်ကန်နီးလေလေပင်ပန်းတက်ကြလေလေပဲဒါပေမဲ့ကျမတို့ကကျမတို့နိုင်ငံအတွက်ပန်းဝင်ကန်နီးလေလေအားတင်းသားရလေလေဖြစ်မှာကျမတို့တွေပင်ပန်းလို့မရဘူး ကျမတို့တွေစိတ်တက်ကြလို့မရဘူးခုဒီသေကြပါတယ်ဒီနေ့လာတဲ့လူတွေကကျမတို့ဒီလိုရံပုံဝင်ပွဲတိုင်းပွဲတိုင်းမှာတောက်လျှောက်လိုက်နေတဲ့လူတွေလို့ကျမလည်းအမြင်အကုန်လုံးကိုကျမမြင်နေမြင်နေရပါတယ်ဒီမျက်နှာတွေကျမမမိနေပါတယ်เนาะကျမသိနေပါတယ်တော့ဆိုတော့တခြားလူတွေဘာလို့မပါလာလဲတခြားလူတွေဘာလို့မပါလာကြတော့တာလဲကျမတို့ရဲ့တော်လန်ရေးကိုဒီလောက်နဲ့ရက်တန်သွားပြီလားကျမတို့ကိုဗစ်ကာလနှစ်နှစ်ကိုဗစ်ကာလနှစ်နှစ်မှာကိုဗစ်ဖြစ်နေတာတော့မှကျမတို့မလေးပွင့် တန်းနဲ့ချီပြီးတော့ကျမတို့မြန်မာပြည်ကိုထောက်ပံ့နိုင်ခဲ့တယ်တန်းနဲ့ချီပြီးထောက်ပံ့နိုင်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အခုအလုပ်တွေလည်းပြန်လုပ်ပြီးကိုဗစ်ကြီးလည်းမရှိတော့ဘူးဒါပေမဲ့ကျမတို့ရဲ့တော်လှန်ရေးရအောက်ကိုကျသွားပါနော်ရှင်တို့ဒီလားကျမတို့အမေတော်ဆတ်စွတ်ကြီးထောင်ထဲမှာရှိနေတာကျမတို့ကျမတို့ရဲ့အမေတော်ဆတ်စွတ်ကြီးတယောက်တည်းကိုထောင်ချလာတာမဟုတ်ပါဘူးကျမတို့လိုချင်တဲ့ဒီမိုကရေစီကျမတို့တနိုင်ငံလုံးကိုထောင်ချလာတာပါ ကျမတို့တနိုင်ငံလုံးထောင်ချခံနေရတာပါအခုကျမတို့အမေတော်ဇာစုကြီးကထောင်ထဲမှာနေပြီးတော့အပြင်မှာကျမတို့လုံနေကြင်နေတာတွေမသိဘူးလို့မထင်ပါနဲ့သူကထောင်ထဲမှာနေပြီးတော့သတင်းစာတွေဖတ်နေရပါတယ်စစ်တပ်ကထုတ်တဲ့သတင်းစာတွေလိန်ညာသတင်းစာတွေကိုသူဖတ်နေရတယ်စစ်တပ်ကပြတဲ့ TV ကိုသူကြည့်နေရပါတယ်အလိန်ညာ TV ကိုသူကြည့်နေရပါတယ်အကုန်လုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲစစ်တပ်ထဲကထွက်တဲ့အာသတင်းဆိုတော့မဖြစ်နိုင်ဘူး PDF တွေမကောင်းဘူး ဗီဒီယိုတွေရုပ်မှာဒီစီးတွေပဲသူကြည့်နေရမှာဒါပေမဲ့ तू ကအဲ့ဒီ TV ကိုပြောင်းမြန်ကြည့်နေပါတယ် TV ကို तू ပြောင်းမြန်ကြည့်နေပါတယ် PDF တွေမကောင်းလို့ပြောရင် PDF အပြည့်အဝဘယ်လောက်ရှိနေလဲဆိုတာ तू သိတယ်တည်င်းသားထဲမှာဘယ်သူဘယ်သူကဘယ်လိုရုပ်မာတယ်ဒီလူတွေဘယ်လောက်ထိရုပ်မာနေတယ်ဆိုပြီးတော့တည်င်းသားတွေထဲမှာလိန်ညာထားတဲ့အလိန်ညာတွေကိုဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကပြောင်းပြန်ဖတ်နေပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ ကျမတို့အမေတော်ကအဲ့ဒီထဲထဲမှာနေပြီးတော့ကျမတို့ကိုသတင်းစကားတစ်ခုပါနိုင်သေးတာပဲကျမမြန်မာလူငယ်တွေအတွက်မြန်မာလူငယ်တွေအတွက်ကျမကိုယူပါတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုကျမတို့ကိုပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒါကျမတို့အားမဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒီအားနဲ့ကျမတို့ရှေ့ဆက်ရမယ်ကျမတို့မပြေမချင်းရှေ့ဆက်ရမှာဖြစ်တယ်ကျမတို့ငြိမ်ရောလို့မရဘူးကျမတို့ရှာနေတဲ့ရံမုံငွေတွေကကျမတို့နိုင်ငံအတွက်ဖြစ်တယ်ကျမတို့အတွက်လည်းဖြစ်တယ်ဒါလေကျမတို့တမိပြန်ရမှာပါ ဒါဒီကျမတို့ရဲ့အနာဂတ်တွေပါဒါကြောင့်မို့လို့ဆက်ပြီးတော့ဒီလိုပွဲတွေမှာလည်းပါဝင်လာပေးကြပါအားပြုပေးကြပါအမေစုကမြန်မာလူငယ်တွေအတွက်ဂုဏ်ယူနေပါတယ်အဲ့တော့ကျမတို့ဒီ clip to donate ဆိုတဲ့ဒီ clip ပြီးတော့ပတ်စံရှာတဲ့ကိစ္စလေးတွေကိုလည်းအားဖြည့်ပေးကြပါကြာလို့ရှိရင်ဒီ software တွေပြတ်တဲ့အထိကျမတို့ဖြစ်သွားမယ်ဆိုရင်အရန်တော်လည်ရေးအတွက်အရန်နစ်နာတာမို့လို့ကျမတို့ဒီ clip to donate လေးကိုလိုက်ပြီးတော့ win win clip ပေးကြပါသိကျင်နေဆိုလို့ရှိရင် clicker team malaysia ဆိုပြီးတော့ page လေးရှိပါတယ်အဲ့ဒီမှာမေးမြန်းအားလုံးမေးမြန်းလို့ရပါတယ် so ဒီမှာဒီ click ဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ click တဲ့ကိစ္စလေးကိုပဲအဓိကပြောချင်တာပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာလူမျိုးတွေအခုလိုမျိုးဟိုတော်လန်ရေးအတွက်မပါဝင်လာတော့တာအားနည်းတော့တာအရန်စိတ်မကောင်းဖြစ်ဖြစ်လို့ဒီမှာနည်းနည်းစကားများသွားတာဖြစ်ပါတယ် ဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုရင်ကျမတို့ဒီကလစ်ကလစ်တူတူနဲ့အကြောင်းကိုသိကျင်နေဆိုလို့ရှိရင်အခုဒီအပြင်ဘက်မှာလည်းကျမခုံလေးချထားပါတယ်ဒီကလစ်မလေးတွေရှိပါတယ်အဲ့မှာကျမတို့မေးလို့ရတယ်ဘယ် software တွေကိုထောင်းပြီးတော့ဘယ်လိုကလစ်ရမယ်ဆိုတာမေးလို့ရပါတယ်ဆိုရင်လည်းကျမရဲ့စကားလေးကိုဒီမှာပဲပြီးကုန်ချုပ်ပါတယ်အရေးတော့ပေါ့အရေးတော့ပေါ့အရေးတော့ပေါ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်နောက်ဆုံးတစ်ခုပြောပြချင်တယ်ခင်ဗျာကိုတို့အမားကိုပြီးလိုက်တဲ့15မိနစ်နိုင်ဝန်ကကျွန်တော်တို့ကြည်တန်နေပြီးပြောင်းလဲလိုက်ပြီ 거기에 와신